Hello. Wanjisewo. Wasuza otya omulangira Nakibinge Kimbugwe omulwanya muli? Gendi sebo wasuza otya sebo. Kamange ndi bulungi. Mm. Uh, ndoza ne weseeyanjula. Nze mbadde mmanyi. Yes sebo. Nze ebbanga lumaze nga tonkubira ki emigi gye nakugoba ku ssimu yange tojja kudda era okomyewo. Munange nkomyewo. Mm. Simply because uh, uh, okumanya n'okutegeera tebiggwayo naate bemmanyisa n'okutegeera tebansasula nabagamba batandika okunsasula ate neyabalala nembagamba nti ffe ensonga zano tubabbirako bubbizi oba tubasunyako obusunizi naye sirabanga omuntu avuddeyo ng'ali sirias nti aa ah, olwe mbamu atugamba nti musunyako obusunizi naye katukoze tutya hmm. okuraba ntwongera mu maaso n'okutegeera ebintu bino kati abantu bobagayaavu abamu baperepeesi abamu abamu bwe batyo mu njogera yange era nga boogaye nti abamu bagayaavu hmm. ye mukama wange kaze naye sazeewo tubyesimu era nja naga toddamu kunkubira nze mbadde manyi nti wandika neera okubye era tubadde ate nga okuba ndi bizi ndi bizi nnyo nnyo nnyo nnyo eze twalira erekereza netulekera okuba ndi bizi nnyo mukama wange wandinyambe kale ku lwange olw'abalala kubanga nze naye twemanyimuka akatonotono Taata badde ogamba ki? Ah, mukama wange. Mm. Aluwe ensonga ndoza ah, mu Buganda tuli mu kwetegekera amatikira ago ah, hmm. mutanda mm. omuterega aida. Mm. Ah, tuli mu mukeetalo ndoza mu July awo sinategera na kuza mwezi zijja kuba meka naye mu July awo atusubira ah, okubeera n'omukolo amawuuno ndoza e, eh, awo mu bimuli bya bulange emmengo nga, nga tutikkira uh, omutanda mm. oba okujjukira nga bwe giweza emyaka bukyanga atula ku namulondo yajjajjaabe mm. uh, waliwo n'ensonga eza waliwo omwami mwami ndowooza ali bungereza eyo oyo yagambye yagenda kusasula senga anaawulira ng'okonye ku kika kyekyenkerebwe ebintu byenkerebwa ebyo sibitegeera nnyo mm. Mm, ebintu byenkerebwe mm. sibimanyira sibitegeera nnyo tunamuyambako buyanaye ebintu byenkerebwe sibitegeera tijja muyambako akatono komanya kubanga gweoli kinyira omanya e, ekifa ekiro n'emisana naye nga tetunatandika mukwano gwo stephani singoma akutumidde oyo naga mwagala nga wava erinnya omumbejja oyo hmm. Hmm, mwagala nga wavaabadde njogerakoko naye olunaku lweggulo hmm. ah, nagamba ntuse okusiima okusiima kwe ah, eri omulangira nakibinge kimbugwe waliwo n'omukyala ali bungereza bamuyita keeti naabawanuka ali bungereza naye omugambira mbaagala nnyo bonna mm. naye olinga wogenda nti mwagala nga awava erinnya omumbejja oyo mm. nayeera omubijja nagamba mukugu wali kubidina nemwogera ku nsi nagamba oyo abimanya aleke kubabuzaabuza nange obudde bwomumbejja nange bwale mukwatagana kubanga ziyinza okuba nga kati wano etwogerera misana mm. ngaate ewuwo ejjaali e canada toronto balimu kwebeebasa Hmm. ate ye ayinza okuba azuukuse ng'ate nze njagala kuwummulako hmm. kati obudde bwange naye time intervention oyo abimanyi byonna byonna byonna mukubire muge nti owaayi hmm. lwaki totubuulira mumbejja mukulu nnyo nnyo nnyo era nga baga ti obubaka bufuna n'empewozi za nkulu asobola obabuulira ensonga zino omulala nagamba okubire ku wanyina wa musi debula eh, nambugga naye enamba yenkyaginoonya naye ekyambuze mm. ah, ne mukoddomiwo ah, mm. alinayo toronto canada mm. mukulu kasumba kawooya naye agambye nti ebintu byetukola byamaanyi nnyo mpozi n'omumbejja nakalema ya mumbejja nakalema ali usa oba bungereza kwebyo ebibiri nja kumubuuzaako ah, ntegere adresi ye entuufu wali abalangira n'abambijja nange mbalamusako bonna abali ebweru mm. naddala bwenjagala nga awaviirinnyo omukyala stephani singoma mm. n'omukyala omulungi mu balungi namusisi nambogga ddebula mm. oyo omuyita nti omulunyi mu balungi n'omukyala mm. era ow'emmamba ziwa hanifa mm. kale ah, abalangira bonna n'abambejja abaliyo mbalamusizza nnyo nnyo na buli muntu yenna ali ebweru ali gyali mu uganda yonna ng'oliko empewo mm. bannange tubaaniriza muleke kulekera ba kuleka baana bamwe mu bulamu bwa nsobi mm. ate nga tukyasobola otukyalinawo omukisa ogutereeza mm. kale ebiseera tunabyogerako gye bujja mm. mm, uh, abantu wandibabulidde akabulirirako ah, nali nabagoba temunsasula naye nga ndi bize nebintu byenkwataganyisa bingi embadde hmm. mm. n'okulaba ku nsonga y'omukyalo no namyalo mm. okulaba nga tumukakkanyako okulaba nti abantu baffe babundabunda hmm, kituufu mm, kuba era ndaba ndaba kati wetutuuse ndabawo kubanga kati egogenda n'okuba amavi n'omugaba munnange mm. bumbirira kubanga obumba mm. bano bannaffe abatudde ne bo Mm. tebafiirayo ddala kati ensonga tubadde tutambula nnyo mm. okulaba nti ate n'ekiwanuka naye tumusaba leke kuwanula mm. kuba ye bwakuba ate n'okwegayirya musisi tulabye nti kuba yabadde agamba nti mbagamba ne bifula nti biibase kambazuukuse kale oba otambula noogamba nti katusabe ffere tulina kyakukola olw'abantu ba buganda eh, bwe kiba nga bebakubidde nga lubbo tebafuddeyo balowooza nakumatikkira kale keka kabuliro kembaddemu nti mbadde ntambuza bingi mm. mbadde siva mu kyaggwe mbadde siva mu nsozi mm. kuba nkyasobola otegeera embuga zaabwe n'embiri zaabwe mm. woyinza okufukamira n'okukuta n'ekigo n'oyingira eri kasomo era nebazannyo abakulu abo ba osi w'ekigo aga nti ajangu wekibanga ddala abyali wano nga bana bano banamu bo tebafaayo mumukiriza ayite wajje yeegayirire naye ye namyalo abadde abanja myalo gye twali buliddwako ne bwe tuyita abantu baffe abali ku myalo abazze babunda babonaabona hmm. olwanamyalo ate era nga namyalo tomunenya ku abo ababanja bibye guno hmm. olumba banna abatudde emmeo mbaga nti bana tuzzeewo embuga zino embuga ya namyalo ono embuga ya kigo jajjaffe bwe ebitowe bize bitambula kati kwe kabuliro kembaddeko kwegayirira hmm. kwereere kwe tubeeramu kampiseewo akalango kaffe kano nti erimwe abantu bayinza olowooza akabuliro kaffe kano nti ensonga yaffe eri eya mwangatu cultural foundation nti twagivaako nedda banna tetugivanga nako naye mukama wange ono omulangira nakibinga ekimbugwe era nga wabagambye nti abeera nnyo bize era nange omukwasaganya ndowooza mulaba tumala kwenyoolanyoola naye nga tuludde naye ebbanga lingi naye olaba nange tumala kwenyolanyola naye ate mmwe abalala so ne tusalawo ah, nti okwenyolanyola okwo tukuveeko uh, nga yeeyama ye, ye okubanga akalanga ako mm. waali kaleeto kukayisaawo mm. mukkirize mm. ate era mugaane mm. ebintu bino mbibagamba nti seenonyeza byange mm. ase sinonya kumanya kuba nsobola okubeera nga nkola byenina okukola <laughs> kuba nsobola okulengera ebyawansi nebyawaggulu mm. nenyambibwako ne mukama wange netulaba nga tufe tukola ensonga zino hmm. ekintu kyebaire batundya bannayuganda lwomwana ti yawandika comment naga tukoze tutya okuva mu ekyo eh. bannayuganda hmm. oba abaganda mu buganda hmm. kuba buli muntu yenna yenna ayina omuziro ayina ekika aba n'obuvwa bwe n'obuddo abaganda mu buganda n'abanafe tuzadde baatuwunika yinsonga lwaki odaba nti mukulu wange bulwambala njagala bannayuganda muntunule ah, buli ayina kalenda eriko ekifaananyi kyakabaka hmm. buli ayina ekifaananyi kyakabaka nga yambadde ddiba lyengo mwebuuze lwaki omuto gutunula wansi naye nga ne bwolaba muswati ne bwolaba kabaka kyabambala amaliba ne bwealya mpologoma balya omuto gubeera ku kibegaabega lwaki owoono kabaka guli wansi gyegutunudde ogwengo ate era n'atuula n'agulinnyako bannayuganda baabawunika abaganda nga mulina kulabmulabira ku bikukujju bano ne bakola ensobi zitya mwe temulina kulaba nsobi ezo mulina kwongera bawaana mulina kwongera bakubira ngalo kati bukyanga twogera ku nsonga zino nabagamba nti katikkiro avunaanibwa naddulikyewate ngaomusango gutwaliddwayo abakulu b'ebika n'ab'obusolya mm, naye nga temugenze wanadduli kibale nga oga nti byasoba mm. katikiro mu abakulu b'ebika n'ab'obusolya mwavuddeyo ku nsonga zino mm. bannayuganda balabira ku bikukujju oba abaganda balabira ku bikukujju baabawunika kyenakugamba nti kibana abantu bataveeyo kwogera ku nnyumba eno nja kubuulira n'ebino ennyumba eyo gye baayogerako gye buvuddeko etamanyikiddwa yaliko ki yaliko ki mm. kakati kye tuba tulina okwetegereza tubatangaaze mm. nti bannaayi bano tebakoma ku kino kyokka kyokka kyaddiba ono dirinnyako omutwe ogwo okubeera wansi mm. waliwo n'ebirala baze bakola nga buba mwe mulina bakubirangalo mulina bakola ebibaagala mm. ninga bo tebafudde ku bulamu bwammwe tebafudde ku bantu abalima nga tebakirina nga sente zigula ddagala tebafudde ku musana ogujja mu sizoni nga mumaze okusimba ebirime byammwe tebafuddeyo ogamba nti omuntu alina okulima nga alimira mu sizoni munnayuganda oba omuganda alina okulima nga tayifuyidde eddagala ayina bo tebabitunuulira ate ne bavaayo ne mubatunuulira nga bakkaatiza ekintu ky'ebyobuwangwa n'ennono hmm. njagala bannayuganda bawulirize enjogera eh, eh, oba eh, engeri gye genda okulambulamu ensonga zino ate era bawuliriza ebintu bino nga bakakkamu mm. tusaba n'abawuliriza obutambi bwammwe oba abalaba ebintu byammwe babiddingane beddemu oba kalikamu bakaddingane beetegereze mm. waliwo ekizibu ekiyinza okutuuka mu kika ne kikulemesa n'okulya emmere mm. nga weewuunya kyatuuseewo kitya kyabaddewo kitya nga e, kye bayita ekikangabwa mm. naye munono yaffe nga bwenagamba nti no tonda gulude neyakkiza obubaka hmm. mu mm. nyumba eri miryango mwenda ebyoba obuwanga nennono ku mulembe gwa jjajjaffe kintu olubereberye kitaka kya namwansi olubereberye ne mukazi wenambiba olubereberye nga ye konstitutioni yaffe saabasajja kabaka yavaayo juuzi gye buvuddeko emyaka nga ebiri oba esatu n'agamba omuntu yenna ng'olwanirira ekintu ekikyo mm. nga ddala kikyo kikuli musaayi tebayinza kikutwalako oba kikugjaku mm. ddamu statement eyo muzana jogedde bubi yagamba aty uh, yagamba nti omuntu ng'omanyi nti ekintu kikyo ngaera ddala okakasa nti kikyo nga kikuli mu musaayi tewaliiwo asobola kikugjaku omuntu newakeera ku makya ne gwe ng'omanyi amazima nti ekyo ekintu kiba kikyo tewali wasobola mm. kitwala mm. mm. kaakati njagala mbabuuze ekintu kimu kyensobola obbabuuzangammwe n'abawuliriza bammwe saabasajja gyayina ebibyo batalina bibye ayina ebibye bwe kiba nga n'ennyumba gye nabagamba enkulu okusinga muzibu azaala mpanga mm. nga yajja mm. teri yavuddeyo yenna kwogera ku nyumba eyo kabere saabasajja ogamba nti katwogere ku nyumba eyo ye saabasajja kabaka wa buganda mm. ye kyalabye kyalina okutunuulira gematikira kyekisooka bakiwuliriza ekintu ekyo era kwe bali babulira nakugambye nti omuntu alema n'okulya olwekyo kiba kituuseewo mm. ekikangabwa ennyumba y'omukyala nakakaawa mm. eyaganja mm. eyaganja eyaganja era omulezi w'abaana ba buganda ennyumba y'omukyala omukyala oyo wetwogeddeko nakakaawa mm. ku lw'abalongo mu bulongo ne mu bwa ssaalongo mayegana jayi nayogera ku matikkira ddala saabasajja kabaka wa buganda gwe tuyita nnyinimu bw'aba nga ddala tamanyi biri mu njuuye embiri z'abajjajjaabe kubanga buli muntu abaako obuvo n'obuddo embiri z'abajjajjaabe embuga z'abajjajjaabe amataka g'abajjajjaabe amasiro g'abajjajjabe bakasekabaka bonna abagalamidde mu kyaddono ne mu busiro bwe kiba nga biweddewo ekitegeeza ye ekigambo kye yakozesa bino si bye tebimuli musaayi njagala abaganda abanawulira ensonga eno mugirowoozeko ekitegeeza bino bye tuzze twogerako ebizza ebisaanyizibwawo bwe twogera ku mbuga bwe twogera ku mbiri bwe twogera ku nsozi eziriko amagye kati bwe twogera ku mbuga ez'abajjajjaabe n'embiri ezijjudde amagye n'amasira ekitegeeza ye kisibi tebimuli musaayi tasobola birwanirira n'abizza ate era nga biweddewo era bigenze ku mulembe gwe naye nga bajjajjaffe oli yagenda nayogera ku baprofesa bajjajjaffe abataatulako na mu bibiina baabigoberera baabikuuma ne gwe tuyita omubi ekintu kino nkiddamu nabagamba militon obote tawaŋŋangusangako kabaka wa buganda era teyaggyawo bwakabaka Hmm. Milton Obote yawangangusa president wa Uganda omubereberye yasookera ddala sa Edward Walugembe Muteesa yawangangusa president wa Uganda era obwakabaka temuddamu nokyogera era nakiteeka mu komenti mm. ne bagiŋŋamba wano yagenda okunguba ku mikutu gyammwe obwakabaka bwa buganda mbaddamu bwakoma ku kabaka mwanga kubanga baalinyisa cwa ku nnamulondo nga jjajjaffe kabaka mwanga ali sisiris temuddamu nomugamba sekabaka dawudi cwa mugambe omulangira dawudi cwa nze sekiriranya ayagala okuwulira awulira tayagala akola ekyalekeyo naye nze gumulabamu okulaba nti oba abamu balaba nti njogera bubi kati abali ku myalo nze mbataasa naye nga bemukubira engalo bwe ekizibu kyebalabye mu bo balina kutunuulira matikira kankubuulire enaggala emwawulira ennyumba eyakwata omuliro oli munnamawulire erwadda ne wakwata omuliro wulira ebifo ebyo etanda ne wakwata omuliro emirembe ne wakwata omuliro ebyo njogedde ebifo bina nkugambye enaggalabi e, e, enyumba yajja misana erwadda e, erwadda newakwata omuliro hmm, emirembe emirembe newakwata omuliro hmm, ettanda newajja hmm, nenyumba eno gyetwayogerako ligyeyagamba timunonyereza mwabaddemu sigiri kakati neyanakakaawa omulezi w'abaana ba buganda mu balongo mu bulongo mu bwassaalongo nenaalongo tebanaba kuvaayo njagala mbuulire saabasajja kabaka oba tambuli oba akirowooze kuba nabawulidde ebintu bino namwe ababiwulira hmm. ekizibu kyamatikira ddala ebifo byonna nga biyidde ye tebimuli musaayi tasobola kubizzawo yadde obirwanirira n'ebyonoonese tebimuli musaayi n'ekyogero kyabalangira ettaka ne baliguza kanyerezi n'ennyumba gye bazaaliramu kitaawe sa edward mutesa naye ettaka ne gitundibwa ebyo tebimuli musaayi ddala saabasajja kabaka ku bino ebituuseewo essanyu alijjawa ne bawaliriza omulwawo mu bya covid era bwe balina okujja ssente mu makampuni gano bateekewo amatikkira mu bugubi bwa covid nga bwobuli abo batunuulidde matikkira tanyoleddwa wamu ne bannayuganda n'abantu be mu buganda n'abaana ba buganda ababulwa ekyokulya mu kiseera kino okeera enkya n'ogamba nti nedda ku bulwadde buno obwatulumba ku bantu ba buganda abasula enjala kati abasiiba enjala abaana ba buganda abatusula enjala abasiiba enjala abayina endwadde ezitakyafunulwako nabasawo abatakyafuna bujjanjabi ebitongole bino ebirabye gy'abaana abaana abatalina mwasirizi zisanyubebisoma ebitongole bingi mengo tukutyadde egamba nti amatooka amakumi abiri abiri katwala ebitongole ebyo omuli abaana ba buganda gye buvuddeko nabatikiriza abawuliriza nti omwana newaba nga muteeso newaba nga mulango newaba nga mujaluwo newaba nga waggwanga ki ngaali mu buganda abeera mwana wa buganda gye buvuddeko myaka nga gumu oba emyezi nabagamba nti mengo yalibadde ekwatizaako ebitongole ebyo naye kukiri mu ggwanga mpulidde ababodaboda bakaaba abantu bali mu nyege abantu ababadde bakola emirimu gyabwe ne bajjumbira emipiira gy'amasaza bano ne bagisolozaamu ssente abantu ababadde balina emirimu ne bajjumbira emipiira gy'ebika nengo neefunamu abantu ababadde balina emirimu nga bakola ne bajjumbira enkuuka ne bajjumbira gundi zino zona ezibadde zitegekebwe wankulukuku pulojekiti z'abano abaana battu benjagalinya ba bbs eza peusa nga baga nti okuyingira enkumi ttaano omukulu mutwalo babadde bajjumbira ebintu bya buganda mm. naye mu nyiki gye balimu mayiga okuddamu okulaba ku tiva ennyumba eyobukyanga ejja ey'omukyalo gye twogerako nakakaawa gwovuddeyo kwogera ku matikira era ne munyigiza muyite abantu simi nawulidde ataano ddala saabasajja kabaka ku mbeera abantu gye balimu hmm. ddala ku bibyo abajjajja beebisanyeewo okyatuula n'olya n'okunywa n'onywa ojje ne ku matikira wali baddoga nti nedda gano katugerekereze katubeere wamu n'okunyolwa oba katuteekewo okusaba noyita abanaddiini nti amatikira tugaleke tuteekewo okusaba eri aba eri bannayuganda bonna tuteekewo okusaba eri abantu baffe abali mu buganda ne bannayuganda bonna n'abantu ababonaabona newe waliwo kibayita ekyokwekuba mu mutima nakugamba omuntu yenna ekimuyisa omuntu kigwayo oba beera mwaka obuntu bulamu hmm. kekamuyisa omuntu akobuntu bulamu fe abaddugavu kituyisa abantu kigoyo nti abantu bakatonda fe abantu bakatonda ekyo mwali badde mukyenyumirizamu lwaki muzungu yewuunya ddala mu kkula lya afirika oba mu paalo of afirika waliyo n'abantu abakaaba emmere naye nga buganda uganda tulina ettaka erimala erisobola okuzza byonna naye tuterezeza ennononi gye tubagamba bajjajjaffe abaalimanga abakyala bamalanga okusimba lumonde waabwe oba okubyala lumonde waabwe naafukamina alaga nti nkowuula jjajjange nagawonya omuzza mmere ojjozza emmere yange eno ebyo byonna gye tabiraba ekizibu kye matikkira munyiike mu bulumi mu mbeera bannayuganda gye bayitamu abayagala kabaka waabwe abazze bawagira buli mmengo kyebadde etandikawo cbs myaka abiri mu etaano nagiwulidde eno endala simu ya myaka ebwemeka naye mu myaka abiri mu etaano sente zeekoze ne zino rediyo zaabwe zona ne tv waliwoko bunassali buli saza nti bulimu kanassale nti aa kulwakabaka kulwobwakabaka bwa buganda abantu baffe tubazimbidde buna gavumenti ya wakati weene etandikira ku bina byetutandiseewo ebbanga lyebatundidde ettaka balina muteesa erya buganda ebbanga lyebakoledde bino byebogerako bina byona ezivesad ne saidi mundageeyo ekizimbe kyamyaliro ebiri nti essomero liirino lyamyaliro ebiri oba esatu abaana baabalangira bonna balina okusomera wano eryo teririiwo nakugamba onoonyereze ku baana ba kabaka oba omulangira muteesa yaseerera ku baana abasula enjala owulira bulungi nkuwulira omulangira ekizibu kyabwe matikira kantunuulire saabasajja kabaka wa buganda hmm. oba ndibeera ku tivi oba ndiwaguza neŋŋendayo njagala ndaye bw'anaatula ne bw'anaatunula ne bw'anaafaanana kubanga nze alengera ebya wansi n'ebya waggulu ng'ate nkyekakasa nze ŋŋamba te nina byesyogedde nakati ku mukutu gwammwe era nja mwewuunya nnyo yema yegga ye simwewuunya bawasajja abonedda bakiwala bimale kiwala bimale namulabye ngaoli agamba nti yagenda n'okukulembera olukiiko Mm, olw'amatikira tebalina nansonyi kugamba nti minisita w'ebyobuwangwa n'ennono amasiro n'embiri <laughs> bantu muokufa muli kuyita okwebaka tebalina nsonyi n'ayimirira abalambuzi ne bajja emmengo ne bawetwabalaga kabaka njagala loodi nakayanja <laughs> oba ennyanja bo kyekyobulambuzi kyebamanyi naye nga bagamba nti byabuwangwa na nnono kale nolwekyo abanasobola okuwuliza ebigambo bino mugyeemu mugende mumukube engalo mukole ki naye nabagambye nti lwakuba nti gyengenda neŋŋamba nti nyiize katubate hmm. naye ate mukama wange nagamba nti nedda tuddeyo twegayirire kale zatudde ku nsonga obadde ogamba ki ekirala hmm, mbadde nkubuuza mukaawo tupozinga hmm. question nti amatikkira gategeeza ki amatikkira kiki tegalina makulu agaago omuntu ali ku online media yandibuuziza ekintu ekyo gatandika mm-hmm. gat ekyo tobimbuuza mm. agabano tegalina makulu bwe mba nkugambye nti neddiba lyengo mm. balitunuza wansi bwe mba nakugamba nti ensobi eyakolebwa bwakwata effumu n'olubugo ne babijja eno ewa nakakaawa ne babibutwala ebuddo tebaabizza emikolo gyonna gyonna nkyogera nga sisikanamu egyakolebwa buddo gyali mifu tekuliko gwatuukirira nagumu manyi kubawuliriza bammwe ne bazzukulu bamulimu abaana okuleebya ekisiru ate nkukakasa kenaalaba erinnya lyonna nga lyanukudde ekintu ekyo oyo ye kati nyatandika kuwanagana na bantu nyenyamwesobolera kubanga abava ne boogera ebyekisiru bebaitira bannauganda abamu okukkiriza bye batamanyi nkugambe gonna gyali mifu nakugamba waliwo emikolo egikolebwa nga empewozi ezirinnya tosobola nakuŋŋamba nti abagirinnya abawundanga empanga z'abakabaka abawundanga abalongo babakabaka obalese ku nzibwa zalampanga kwa waleta agantu guno gateka mu nyumba ileta manyikidwa bwenganga tandise ndi mukaka muwalanga nnyo kumbuza ebyekisiru ate ne nkuddamu nti byali bifu ate guno wakanya nkugambye byali bifu kubanga mmanyi ate era ntegeera bwe mbaga nti obwakabaka bwakoma ku mwanga nga mumukyagamba nti mutikkira bakabaka mukyayogera ku matikira nakugamba gye buvuddeko kaabeere kabaka wa buganda ab'embogo owembogo yakungulijanga kabaka yabeeranga omu nti empewo yalinnyanga ku mutwe n'akongujja kabaka si bano omukaaga abataano abamwetikka negamba emengo teri yalalabiku kye bayita namulondo abeekobanyi obanga namulondo nagamba namulondo abekkoba ebyo bakyayina obwakabaka abekkoba ebyo bakyayina namulondo nimbabulya wajje mwava okuyingira mu lulyo olulangira negamba netteka kubali badde batereereza bino byonna mengo gyagenda ayitibwa benjamin sebuliba kalumba sebuliba bwambwa tebabwanika yalwanira ettaka lino nabagamba ekigambo bwakabaka tusobola okikozesa kuba mukimutegere kigenda mu matu gamwe negambye tebuliiwo era obo tajjangawo bwakabaka ne pulezidenti museveni tazzangawo bwakabaka eyajjawo obwakabaka bwa buganda yali sapulu kaggwa amu mukasa kisingiri sasasi mugwanya abalinyisa omwanno ku namulundu nga taata gyali mulamu bebajjawo obwakabaka bwa buganda nze sekkiriranya tekijja kulimba bw'oba onkubira essimu ng'onoonya mazima genna okufulumya kubanga jajjange kabaka mwanga ŋŋamba oyogeranga amazima n'obugaga gutwala mu kufa kati sizigenda kuddawo ngambe nti kabaka gundi kabaka gundi sekabaka gundi tujja byogera kwamwe byemwagala okuwulira naye nga tesibye ebituufu kati nkugambye waliwo ebintu ebimu byojja ombuuza ngaate ye katajja kuvaawo waswajje ate ye akambuwali kino kikubiddeko ngaekyama nze ndimu waswa neekato kato mukakkamu nnyo wadde ebigambo ebimu ababisimbako amannyo era ababikakasa ate yewaswa teyekkiriranya tetalimba ekyakiwakanya kiwakanya nezigambye ndimu waswa nekato kati nkuddamu abajjawo obwakabaka bwa buganda si obote oba si militoni obote esebo mbakubuulidde abaleeta omwana ow'omwaka ogumu ndibamuisa ku namulondo mu byafayo by'obwakabaka bwa buganda abazze babisomako kabaka kyalaga omusika eyo taliiyo nga n'atali kabaka tasobola kulaga naye walaba amawulire gaabukedde nga gagamba nti omusika wa kabaka wuuno bamulaze obuganda semakookiro bannayuganda banawuliza ekintu kino nga mulaba olaba n'atali kabaka n'atali mulangira era omusika avaayo ku budde oba nadde yakitayo mu bigere avaayo ku budde buli wenyini nga eddaama erisomesebwa maya balisoma avaayo mu kiseera nti omusika gwe yalonda oba namudda mu bigere yeegundi naye nga teri abadde amumanyi ne gwabadde eddaama eryo asirikira ddala tasobola kulijjayo naye gwe nongamba nti amawulire gaabukedde simanyi ne nivisioni baawandiika nga balagasemakuukiro mbaomusika wa kabaka wuuno kyali kigendererwa kikinjobba bulya gye bujja nga ntandise okubaanange kyembadde yenda okubuuza kyali kigendererwa mwabawuliriza n'abalaba bino mujeemu kyembagamba mu minzaani eri mikono gyammwe amawulire negalaga nti omusika wuuno mwali omwana anaddira mu bigeri bya kitaawe oba omulangira anaddamu okulya engoma oba obuganda n'ensi eba temumanyi ngoŋgamba nti bya buwangwa nannono omukoppi kyatasobola kukola mwabatuddemengo ne mukikola ennono banagiigira ku mmwe nga mmwe mwonoona era mmwe musobya byenjogerako kiri ekigambo kyenasose nakyo kyava mu ssaabasajja kabaka omuntu yenna ng'alwanirira ekintu ekike ddala nga kye kimuli mu musaayi kyava mugye tosobola kukimugjako bino ebigenzi tebimuli mu musaayi akyalya n'anywa nga n'ennyumba gye bazaalemu kabaka mutiisa ettaka litundiddwa tamanyi biri mu njuye kati naggamba nti ekigambo bwakabaka tuzo kikozesa saabasajja kabaka ntukikozesa ne kabaka olw'abannayuganda bo kye bamanyi oba kye bategeera okuwulira naye nkugambye siri mutabanyi wa waakena siri muzukulu w'obote njogera kye mmanyi obote si yajjawo obwakabaka bwa buganda abajjawo obwakabaka be baalinyisa omulangira dawudi kyokunnamulundu nga wa mwaka gumu ne bamala ne bamuzza mu kisaakaati ebukeerere nga balaga nti ono omwana muto naye nga ku baana ba mwange kkumi n'omusanvu abaana bonna baaliwo jajjange kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivu ntendi danielo yazaala abaana kumi na musanvu mubakazi mwenda nga kwe kwali ne jajjange omulangira ŋŋanda mukasa aliazaala erazaala kitanga nzaala kwe kwali omulangira jjuuko abaana bonna jjabba basengekera baali abaana kumi na musanvu mubakazi mwenda nagama ne jajja omukyala gwe yazaalamu omwana jajjaffe mwetuva yamujja koomi bamuyitanga nalukenge ekomi gyalamugibweyabwe bamugja e germany bamutu yayita eno ku nyanja atuukidde kenya avudde kenya atuukidde koomi mu bizinga by'ekyaggwe oba musese lwaki mwebuze lwaki baleeta wa mwaka gumu ng'abakulu baaliyo era nanye kyembadde ngenda okubuuza anti bannayuganda emizaani tugibalekera lwaki bano baalaga omusika balijjukira bakikola ku mwana wa myaka esatu ne bano baleese baleeta baalagawo ebiri oba esatu kyali kigendererwa ki oba mwalimu nga beri kye baakola oba ne bano kyebaali bapulaanize katulaga ono ensi bwena emala omulaba ekinatukawo kyonna ono kaagira abeerawo mpaka oli lwanaakula bibazanya ebizannyo byabwe nababuuza mayiga yatuuka atya emengo era kye kyamuleeta emengo kale mbadde nsadde namukumbuuza byakisiru ebyo nsonyiwa biyita ebyekisiru mbadde nsaba tuddeyo mukyakubiza essimu wasu agenda akola ebibye kato anyonyole abantu byayina byebaagala okuwulira obadde ogamba kisiwange ensonga eyokubiri yakuleeta kunyonyolako omwami ono gwe badde ogambye akantu akatono akakwatagana ku kika kyenkere ebintu byenkere ebyonage sibitegeera nnyo naye ekintu kino waalisooseno waaliwo okojjawo nga kyeyaŋŋamba olina omuwulizawo enkima eno enkima eno twali giyiseyiseemu lukwa oba abayuganda baluta lukwakwayo mm, lukwakwayo naye twali twagyogerako kemabega eyo nkimasoza nti wagyogerako wayogera ku ssebukyemalangala mu busujju episodi eh, yange yasooka naawe waliwo waliwo ah, anti bwotera nga bwonaatera okuyingizaawo ebintu ebyenjawulo ah, naye era gwe wenyini nyini mbadde nkusaba nze bakibuuzizza nnyo twakoona kunge tetukoonanga ku nkima ojja kuddewo weetegereze nesikkaka era sinyoza tugiveko tetujja jjogerako ni waliwo okujja nga yanga luma na twagala nnyo ebyenkima nga bwe gatu twabagamba tuwandiike mm. nyendoza nabo tebafudde eyo ku eyo nsonga ni katu wakatuyite mu lukwakwa yokuba enkima bano mm, tulabe tujja kukkatirizako ndoza n'abaana battu bazzukulu ba kidimbo mm. e, naye nga ab'enkima tujja kutandika ne sebucu emalangala mu busujju ye yajja n'ekintu kale bwe baatuuka ennono n'abasajja be bonna abamu kintu n'abawa ne bazimba okuliraana olusozi olunono neye sebukyo yabweba malangala era wamala okuteekawo naye obanga bagamba nti bwe yamala okuzimba emalangala n'asinzaawo mm. era noza kabaka kyasookerako ddala omu yamuwa bwasaaba waali so abenkima baaliko basaaba waali era sebukibu yalaba nga akaddiye nga akaddiye tekyasobola okuweereza mu kabaka oba okuweereza kabaka we n'atwalayo omwana we gwe yasiga n'amusigira kabaka nagamba nti olwa twogera jezi kuba ennyonyi bye yasigira kabaka omuwerekere oba omukulya kya emirimu gye hmm. era bwe yatwala oyo bwe yatwala omwana we amusigire kabaka asobole okuba nti agenda maaso n'okukola emirimu gya kabaka era bwe yali amuwayo yagamba kabaka nti akange bw'oya kala akange bwoya bwamala okwatula ekintu ekyo mumaaso ga kabaka nga baddeyo omwana nti akange bwoya hmm. kale awo n'erinnya lya bwoya weryatandikira okitegedde era awo bwoya bwamala omusigira ewa kabaka kintu sebucu n'amaleka kati nze nkuze tandikira awo era nakakati njagala abakulu abaana battu bano ab'ebikalo tusonako katono nnyo nti baali batuliwandiika nja kufuna banna nga abali ebweru bajja kunegattako n'abana abasobodde bonna tuwandike ensonga zino era nakakati bw'oyamutaka mukulu ku nnono mawulia bulungi era ndoza benchi mabategedde buya mu kumutaka mukulu nnyo ku lusozi lw'ennono ate era kabaka yomuse omanya omutaka yomuse bucu yalina n'omwana w'emiyingo oba miyingo baali bali uddeko abenkima kati miyingo gye kye yakola n'akwate kubo n'agenda ewa kitaawe ebunyolo oba n'agenda ebunyolo mu bwakabaka bw'ekibulala oba ebunyolo ekibulala obula bulungi ekibulira ekibulala uno miyingo era gye yazaalira omwana we mulegeya mulegeya n'azaala katumba eyalonda kintu manya kimera mukirombe nkulagano obukulu bw'ekika kyenkima ssebo twogera ku mulangira kimera era eyali obuganda oba eyali eyalinnya ku nnamulondo nkugambye nti nno ono bwe yatuuka eyo ekibulala miyingo gyeyazaalira gyeyazaalira mulegeya mulegeya n'azaala katumba katumba ye yalonda kimera mu kirombe owulira bulungi era kintu omwana ono bunyi abasinga obungi bakitegere nti kintu bunyi tiyali mwana wa kintu nti yali wantumbweze n'ekyamuyisanga omwana wa kintu nti lukidi oba kabaka lukidi Mm. eyazaala eh, winyi baali baluganda era bunyiye bamwyitanga mwana waani wakintu naye abaka bakidi yali muganda wakintu naye nga maama omubiriomala nakolaki nalikwata era ebintu byenebina katumba byeyakolera kimera ngaali ewa winyi ndozira winyi yewalaba nga bintu bitambudde bulungi byonna byonna byeyakola kabaka kwe yasinziira okumuwa erinnya lya mugema oli byeyakolera kintu manya kimera kwe yasinziira omuwa erinnya lya mugema so ondoza ekinudde nga bwe kyajja kitambula nkiwulira era mugema ye mukulu wa kasolya akyeka ekika kyenkima kyonna era obutaka bwa mugema obukulu buli wambaale kubbira mu busiro so singa sibadde bize nga nteredde bulungi mm. ensonga eno twali batuje naye munange mpakinga bupakinze nga mpulidde esimu yo mm. era ndowooza omumbejja yamanyibwa nakibinga kati waali mm. e, kubanga jakedde nakedde kutambula era namusizako nemugaa nti andi mu lugendo nendoza obutaka bw'ekika kyenkimwa obutegedde hmm. obutaka bwa bwamugema obukulu buli wambaale mu bbira mu busiro so ebyalo bino bwemba eh, nga njogeddemu nanyukuta nga teziteredde nange ndi muntu ngammwe katu yaliwo eh, nze eh, olumu mbeerawo nensaba nnyo waswajje wangi olumu mbeera awo ne nsabako waswa ajje <laughs> era ewambaale hmm. yekuumibwa oba yekuumirwa oluwanga lwa mugema katumba mugema omubereberye hmm. ebiri mulaga tujja bikwata mpoza bannaffe abawuliriza omu mwanatu w'enkima ajja kwagala okulya amasiga oba abaamasiga hmm. abatuuka ku mugema masiga n'amannya <laughs> Eh, kale tujja kutandika nekinyolo mm. kisugu taddondo mm. sebucu eyo malangala busujju tayogeddeyo mm. jumba bunjaku mawokota mande ni akantu kano twakabategeeza dda kabembi kyaggwe mm. e, kabembi nezamanyiwo obulungi kisambu busambu bulemeezi Bujumba, Bulega, Bulenga, Busiro, Bulenga wane waffe mm. Semugala, Bugala, Sese, Mpozi, Mwanga, Chamu uoja bulemezi kale nuruwecho nti tija kusaba nya vienchima mutambuli nina haba lala wana kufana njuki deni kana manya tuwaga kuona kwenye nga tuwala mbika nsonga ya nchimu uba mm. ee eh, nga twaga kuwonako kale tusaba uh, ah, mwenna kyangu nnyo okuteekamu online medias uganda ne muddeyo obuntu muno mujja kuba nti baŋŋamba obulaga nti kano kawiiki ssatu kano ka mwezi bannayuganda ban, n'abaganda mwenna gye muli muddemu okwetegereza ebintu bino hmm. mwetegereze bulungi obutambi bwe mu buddemu bwonna kubanga amanya gano twagoogerako era olw'emirimu katumba gye yakolera omulangiro gwe twogerako kimera Hmm. kyekyamuweesa erinnya lino eryaki eryamugema era abaana bakatumba bonna beyazaalira ebunyolo abazanyanga ne kimera gwekamaye ndi kimera yabawa yabayingiza yabafuula abalangira abazanyanga naye bebamukoleranga abajjanga bamuweereza yabalundira ddala era n'abafuula abalangira era n'abayingiza mu luli olulangira abaana ba katumba awaabweba obulangira bonna waliwo kyobuuza ku ekyo ah, nandibuuzizza ah, ku bakyala baabwe amanya g'abaana abaaweebwa obulangira oba abayingira mu kika ky'abalangira tulina jjumba ebunjaku mawokota mande mm. mande kabembe kyaggwe kisambu ebusambu bulemeezi mwanga ekyamwoya bulemeezi kale bwoba omanye nti nno ova mu kiko ekyo oba ova mu nju eyo ndowooza tubategedde nti mwayingira mubalanga kyenagamba nti eriyo kika kitaava mubalangira ne wabeeranga waabe essimba abaviira ddala mu layini eyo ey'abaana b'engoma hmm. kale n'olwekyo ekintu ekyo kati tabakoze eki tugezaku kibategeeza bannaffe olwekira era erinnya obwamugema hmm. oba emirimu gyamugema gyatandikiraku ku kabaka oba oba kankirambuule bwenti hmm. banyaga tukireke neka bakitegeere edda kabaka bwe yakisanga omukono hmm. omulambo gwe ah, ekintu ekyo sijja kulambula nga webagikolanga naye nga amala nga kutandala lunaku mwenda ebyatambula ebyo byabanga bingi kati byakisanga omukono bamugjangaku oluwanga lwe owula bulungi ngaera baluwa kinyolo kinyolo bwe bamalanga okuluwa kinyolo ngaalutwala mu kinyomo abaganda ebinyomo mubimanyi hmm. nga kiryako enyama enyama eh, baluwango kinyolwa lutekanga mu kinyomo ekinyomo nekirikolaki nkirulyako enyama hmm. eyawe bwe yalujjangayo bwe yalujjangayo mu kinyomo nga kimaze tulyako enyama naluwa abagirinya okuwunda kyenakugambye nti bano baleeta abagirinya bawunde waggulu eyo muzibwa zalampanga nenzo kikulaga nti soogera kyesimanyi ono oluwanga bulu yalujjangayo ngaekimu kimaze eddu lyako enyama bimaze eddu lyako ennyama yaluwanga abakirinya okuluwunda era abagenyi bamalanga okuluwunda nga baluwa mugema mugema okiwudde kkyokulwa mugema hmm. era mugema yalukwasanga sentongo owekaababbi sentongo yokababbe nga ye mugema w'omu masiro kyenabagamba nti ogenda tandika eno muzibu azalampanga ab'enkima yevaamu mugema w'abafu oba mugema w'omubasibwomu masiro yatandika omukolo guno mugemo w'abalamu gwetumanyidde ddala jjajjaffe n'alyoka naye atandika omukolo gwe era olaba nti emitenda kyenabagamba nti ennono yatambulanga bwetyo ekiro kino ze nga nkibagamba ono alugje aluwadde kinyomo kinyuma otadde mu kinyomo kimaze ogirako ennyama aluwadde bana abagirinya bamaze odduwunda bamala odduwunda aluwadde sentongo oweeka ababbi kubanga ye mugema w'omu masiro okiwulidde bulungi nkuwulira mm -hmm. era omulimu gwe gwabeeranga kukuba bibuga omwakuumibwanga empanga z'abassekabaka sentongo naye mwana wa mugema omulimu gwe ogutegedde gwabanga kuba mbuga oba mbiri omwakuumibwanga empanga z'abassekabaka era sentongo mwana wa mugema njagala owulirize Mm-hmm. sento ngoyo gwe twogerako kubanga nga ali w'amaanyi owulidde omulimu gwe mm-hmm. era ekinyolo gwe twogerako ekinyolo yeyalonda oba yeyataasa oba yeyanunula oluwanga lwa ssekabaka jjuuko nga kabaka kayemba aluwadde abasijre balutwale balukasike mu nnyanja nalubaale ngataddeko noluwanga lwakatikkiro wa sekabaka jjuku yayitibwanga mu lwana kabaka kayemba aziwadde abasajja be baziswale mu nyanja nalubaale oluwanga lwa sekabaka jjuuko n'olwa mukatikkiro we mu lwana ngaazigase wamu bazitwale bazisule mu nalubaale era kinyolo yagawulira ngaabantu bagatambuza nbamuga nti wategedde oluwanga lwa sekabaka jjuuko balutwaladukasuka mu nyanja nalubaale aluwadde basajja be kyekitasa oluwanga olwo ensenyi ne zigenda zigwa kinyolo ku buvumu bwe n'amagezi gayina nagamba abasajja bano nti nedda musoke mujje tukwate ensenene ensenene zigudde era bano nabo kye baakola nga badda mu kukwata nsenene kati eno ensawo omwali oluwangwa oluwanga lwa kabaka ng'ono ye agijjawo ng'agenda alugjamu ng'abateeramu amayinja bano lwamala okukwata ensenene banga betika wetisi nsawo yaabwe nga batuuka ku nnyanja bagenda otuuka eri nga mulimu mayinja owulya bulungi ebigambo ebyo nkuwulira omulangira nakibinge nabo tebaddeewo akabaka muga nti owaayi ate tulaba mayinja nga wabaddemu luwanga hmm. bakasukayo mayinja omuganda wajja ekigambo ekigamba nti kisawo kyataliiwo kijjula mayinja hmm, hmm. ganamejebo baga suulayo ono luwanga nakola kina alusigaza omuganda wa jenjo giri egama ni kisawo kyataliiwo kiddula mayinja mm. era amayinja bano gebasuula mu nyanja era oluwanga lwa sikabaka jjuuku ne lutaasibwa owulya bulungi nkuwulira era mutabanyi wa kabaka ndawula bwe yatandika okulembera obuganda mutabanyi wa sekabaka jjuuko waabuuliza oluwanga lwa kitaawe era kinyolo bwe yawulira oluwanga olwo nti balubuuza kabaka ndawula alwetaaga yalutwala era yagenda ewa kabaka n'akola ki n'alumuwa na era ekitiibwa kya kinyolo kyeyongerera ddala okubeera ekyamaanyi mu buganda wano owulya bulungi nkuwulira era wali odakawo obwenkima gwe baita zibangu siriwuliranga nako kujjako ab'enkima akagere gye ndi owekkobe siriwulirangako okujjako ab'enkima banaatubuulira era omwana wa omwana wa omwana wa mugema zibangu era ye yagenda mu maaso n'okuzimba amasiro ga bassekabaka mu kyaddondo nkulaga obukulu bw'ekika kino zibangu yagenda mu maaso n'okuzimba amasiro gaki ga bassekabaka tuli mu nkima naga nti mugema ono yasooka okukola kino w'abafu ono nadda tukulaga ennyumba eno okumala gino gyonna emyaka kitegeeza nze yali agambye nti emyezi ena oba ena kitundu ekyokukola nali nkimanyi onajja napapa n'ebigambo bye tamanyi abantu abawadde ebiri kumi nenogwokuna meredde atandise okwogera omanyi kano mukamanyi sinsiisira nga zino eza bulijjo kuliko obulombolombo obulombolombo obukulemye okukola gwosazeho okuzimba nyumba eno eyogerwako bannayuganda n'abaganda ennyumba eyo <laughs> mwali gimubuuzizza oyo ebigambo yebyabirya ogambye abantu bbiri kumi nene ogwokuna kati nze nkuleze nti yali agambye emyezi eno okuzimba ennyumba eno ekyokkola nali nkimanyi buli kika ne kijja neegundi yaakyo naalisose kutereeza nsonga yaviirako ennyumba eno okujja bo balina abalalu baabwe bwe mpulira kyobalaba nga nasaba poliisi ebintu bya buganda mnti ekintu kyonna nti kyabyabuwangwa mu bwakabaka mukiveemu temunabye mugenda kunoonyereza owulidde omulimu gwoyo omwana ngowulidde omulangira era jumba ate jumba yeyegatta ne mugema okuwanika amato ga kabaka ag'empingo abenkima nga bakulu nnyo mu buganda yali omumyuka wa mugema nkuddamu mu mpingu z'amaato ga kabaka oba agaakumwanga obwakabaka bwe buganda era semuggala ate ye yali omugazi wa mukasesese wa semugala ye yali omuggazi wa mukasa esese era amanya gaabenkima bwogenda nnyo tegafaanana tegafaanagana nnyo mu masiga gaabwe so balina nyo kwetegereza gye bujja tujja kubona ku mannya ago mm. eri gye gaagiramu naye nga bwe twagamba nti gwe ah, ah, twagamba nti nno ffe tubasunirako naye gye bujja tetujja balaga mu luzzi okuba erigenda ku luzzi ate tubalage n'omuga naye gye bujja abaana abewaddeyo okumategeera emiti bino mu baana bammwe okuwandiika tujja kugezaako okulaa ah, amannya gonna tugabajjirayo mpozi tukone kugakinyola ekisugu tukone ku mugogo ne wanzu <laughs> kale manya makambo ago ee eh, bwekityo uh, ah, ndooza ne bwetukoma mm, ne bwetukoma naye tetubabulidde gano agatumibwa kati mbina ebiseera kwamanyiyo nagawa yaliko mukyala wange yeeka gwe manyi uh, <laughs> ah, gwe oli ku nagawa hey. Eh. sabeera gwogenze wa mukyala wo hey. Eh. uh, ah, mpozi ekirala uh, uh, omwana wattu oyo ansonyiwe simanyinyo bintu bya kidimbo Ah, oba abenkerebwe naye twogere ku kidimbo hmm. omukulu wawo ekika hmm. mpozi omugamba omugamba nti obukulu obutaka bwa kidimbo obukulu buli bwanja bwanja kiri musingo hmm. era abenkerebwe omuganda bajja mudda abankerebwe bajja ne kabaka kimera owulira bulungi era seddyona mutabanyi wa kidimbo yajja nekimukabaka kimera okuviira ddala ebunyolo era seddyona yali muganzi nnyo erinnya lyebaluule seddyona yali muganzi nnyo eri kabaka kimera oba omulangira kimera hmm. era olw'obuganzi bwe yalina seddyona bamuwa omutala mpakabula guli mu busiro okumpi neganda kasobola nti oba akidimba era tumukonyekaa n'asanyukiraawo tumugambye nti sedduna oba omutala oba obutaka oba muwa omutala mpaka bula oguli mu busiro okumpi neganda era abamasiga kati bamuyitiremu lukwakwayo abamasiga abatuuka ku kidimbo tujja kgenda kumpanga Um, oba mpanga mpamba mpanga mpanga eneeyongedde musingo semugabi kabunza kyaddondo matumpaggwa ebwamba singo sedyona empaka buloli gwe twogeddeko mu busiro miikira awo yaliwa naye nga tomanyire ekintu kya oba ekitundu kye kyali nga singo mm. oba e, nakyerira nakyerira esingo simanyiyo naye ekigambo ekyo ekyalo e, ekyo oba nakyerira kikyaitu ba nakyerira kiri mu singo ekyo naye ngaamaanyi gaabwe naye tetumusuulidde obukulu bwabwe kubanga kidimbo mm. ebwanja ye yawa kimera engalabyo eyitibwa timba so tujagezaako nnyo okulaba mu ngoma zino ezize zikubwa mm. ezo engalabi yakola engalabi bbiri emu n'agiwa kabawebulo enda n'agiwa omulangira kimera era engalabi eyo timba abantu abalokuba munnange ettaka lya mujaguza <laughs> nebona abasajja batunze ebintu zino embwa zamalawo n'ettaka lya mujaguzo nsonyiwa ekyo zizodde okwogera <laughs> ate abatuuza nabagamba nti abantu abamu mwetwale tubyogeza bulumi ezimbwa zatuna ettaka lya mujaguzo kale ttimba yengoma eyakubwanga ne mujaguzo kawulugumuko nenamanyonyi okiwulira bulungi era engalabi zona yerali zaali zatemwa bbiri oba zaali zava mu bibiri engalabi bbiri n'abaganda kubajja olugero olugamba nti ezitemwa okumu zawukanya emibala kale mchidimbo um, ya sobulo eh, tutuulide kungala bieyo era abeshike kyo bakola ki ezite mu okumu zaawukanya emibala kubanga nyo eh, ngala bye mugi yaleke bunyonyo ya yavuganga dovuzi lyayo ne yobuganda yavuganga dovuzi lyayo mm-hmm. aha olwekizana namanya engalabi eh, ezo mbuzaatemwa munshira muzatema mm. baka yitanga kataba waba akitanga kataba mm. naye oluvanyuma byakyusibwa erinnya ne bakituuma zitemwa kumu oba zitemwa okumu mm. era n'abawala abenkerebwe baba tumanye erinnya zya zatemwa manya kigodo gamba ag'ebenkerebwe mm. aa nae ugide kumasiga na gaba tukiza nao kende mtu jabi waandiki tujabi wa waandikira hmm. ee eh. ile ede chibile echo bachi kumanga nyongo mtu ina singate mamu ngarabi endala uwe ngarabi yona avasa uru kwe itakabaka ee chibila mwabate mazine umwabaji emeti eja kule eja undi wamo vejari jaba jiwa mzine ngarabi ebili chasiga nana chikumba nyongo mtu yena mutadde okutema ngalabi ndala okulaba nti ayinza okweyita ekyo oba okweruŋŋana kwekyo kati ekibira ekyo kikyaliyo ekibira ekyo gyekiri hmm. era kimera engeri gyali omuyize ennyo hmm. tetwongereko nalalabe twogedde ku ngalabi enkulu ennyo timba hmm. twongereko mbiza nesiira ku bukulu bw'ekika kyenkerebwe oba tekyetagisa tukikoneko <laughs> Eh, era ekirundi kikabaka omulangira kimere bakabaka kimeeyaomuzizeyoirinkiriri bano baawulanga amaliba ga kabaka hmm. eh, bagawulanga era bubabi bagayonjanga bubabi bagatirizanga okulaba nga kabaka kubadda bayambalanga amalibi bagakozesanga nyo mungoye kale n'olwekyo abenkiribwe nawo gwali mulimu gwabwe era olusozi kubasinziira nga oba waali ekiti kyabwe kyebawugirira nka amaliba ago kyeyaba seddyona kye yasimba nga kubawabulira amaliba ago kyalinga ku mutala gwekapeeka ono mu luweero ee eh, kapeeka wabeeranga ekikondo ekyo yali akisimbye oba era katuyita ekikondo oba kye baali bazimbye baawabuliranga amaliba ago hmm. kyalinga kapeeka awo era awo uh, yasimba ekikonde ekyo naleero obaana buli kakati bwe twogerera bayitewo kawalira so abantu bekapeeka ekyalo ekyo kawalira bemuba mukimanyi amannya tuwulidde wakikyava ekikondo kyo kyebasimbawo era nekivaako okuba nti kitiba ki era ku mulembe gwa ssekabaka kamaanya yakijjuluza oba yakijjulula n'akitwala ewalala era baava ekapeeka lwaki ono kabaka akijjulula hmm. ettaka eryo obaomutaluga era guwadde namasole we nansikombi okusuulamu oluyina tekyaleta okuba nti kabaka kamanyi yajjulula ekifo ekyo awe kyetwogeddeko ekwalo nakitwala kuba guno mutaalo yaguwadde namasole we nansikombi hmm. era bwe yakijjawo n'akitwala empakabula twayogedde ku mpakabula nga twogera kuba enkima eri hmm. e, nekino ekiteebwa ekyava oba ekyo ekikonde ekyo nekitwalibwa empakabula e, awo era nakyo kiri hmm. era ngaamaze kijja ekapeeka hmm. era sekabaka suuna ate woolubereberye <laughs> ye yabajja ku mulimu ogwo eeh okwokuba nti baawabulanga amaliba ago n'abazza mu kuzimbanga ennyumba za nanziku oba bye baalasanga oba bye baalasizanga ennyumba ya nanziku ennyumba anaziku tombuliza linyamaye navuza nti enyumba eyo bagiyitanga batya ennyumba eyo bagiyitanga katalamu kikatalamu eso abenkerebwe amaanyi n'obukulu bwammwe teri yeyuke ate ekyo ekika kya byabanga by'amaanyi nnyo nnyo nnyo nnyo kale owenkerebwe yeetukkirize ah, kubanga bambi abaana batu nga butwaboga gye buvuddeku nti bazaala abaana nga takyayina jajja takyayina taata hmm. basinga baagenda kale naagamba nti kati yesimanyi neddira nkerebwe era nva mu kika kyankerebwe naye mannya ki genyinza okutumba abaana bawe kuba nange siri wankerebwe naye ngezaagezaawo okulaba nga nja kubaitya omumanya agamu naye lyase sedyona tukitegedde obukulu bwe okuvya ddala mu bunyolo erimulibaliwulidde endowooza mm. sedyona sekiwanda semugabi semitala bakyayita mujunga sembogo kati noono bbanga bbanga twamwogeddeko bwoba ojjukira ennyo mulumba kasansula serungera semukaya mutweruka mutweruka matumpagwa twamwogeddeko lubanga mawaji waliwo abatunda emundwa yamatumpagwa <laughs> kirimwa <laughs> oba kirima hmm. eh, kati agamanya abawala nadyona Nakiwanda, Namugabi, Namitala, Nakayita, Naka, na, ah, ah, uh, Naka, Ndoza, Nakatemwa, Nakatemwa, otwala ku kyalo ekyo mukyakyo kyakijjuka gye buvuddeko. Mm, ne Nakayita waabwe. Na, Nakatemwa kyajjukirawo. Ah, si kyajjukirawo mukama wange. Oyawula Nakatema ne Nakatemwa. Kati Nakatema twagamba nti ubayite kasubi baayitangawo Nakatema. eee ee hmm. neba nerinyali wabali baba itaba nakati mwa mwa katika suvi chava zaati mwa nchitucha tutuku <laughs> anti akasubi ya katika u hmm. zaati mwa zaati mwa nacha zi zili angwa uh, na, na wakaya manji nangi mbangi zi nangi bani ndi muntu so singamba denti twawandiika kyosoma oba osobola okkitegeera naye tetunabakolaki kuwandika naye nga mwanga tukalekyo foundation ne bannaffe abanaba bavuddeyo abali ebweru w'eggwanga abaagala okumanya okutegeera ne kunono yaffe era n'okutambuza ebyo tujja kulaba ntukwataganyisa wamu tukube tuwandike ebintu bino ate abazzukulu n'abakulu mu bika tubabe nti bakolaki bajja nendoza batambudde bulungi mu bakulu b'ebika olina kyebajjaeyo naye bitonotono abasinga tebabikuwa naye maaso awo ndowooza nakyazze ziri nakyazze ziri baggwa mm. natabi uh, nabiruka nawaggi nakaaba nakkumu kale gemanya g'abaana abawala kale yo yafunya musa nti naye tujja maka eri ebika ebimu tubategeezaako ku mannya ago mm. eryo ne mbatunuulire naba basobola oddituma nalyo lyabwe mbatunuulire naye ng'amannya amakulu bagawulidde bwe tuze twogera ku bantu bano abajja babawo naye nga oyo ansonyiwe ekyenkerebwe nange sibitegeera nnyo hmm. kubanga abano abakulu batubuulira ate ebimu nga byaddo bonkana kati owulidde engala bitimba yakubanga ne kawulugumuko enyoma ezo <laughs> banono baabajjazaabo okubanga gyezikyalimu kati zino zebakuba baziyita bati baba baba jambaje mujaguzo yetuga yetugadde abantu biriimu bino ebyabannayo kasasirwa bakuba ah. ngoma zaabwe tebalina nampewo ku mitwe abebika mwebava tebamanyi bali abo babajja binagomagoma naye nga size engoma enkulu ziri kubanga mujaguzo yetuga nawagae nti mujaguzo yetuga sikitegedde mujaguzo yetugera bagisanga ku mulabba waggulu Eh? ani bateka bateka bate baleta kimwomera omulala ngono kimwomera omutufu waali kubanga oli ajja baleka batunda ettaka lye lyeŋoma lyekabowa bakola ombuzizza babuuza abemmengo we bali mujaguzo yeetuga ekyo si kirumamu ekyo sikitegeera kyekitegeeza olaba neyaffe ezaaliwo ente bantadde bali babajjiza mbajji <laughs> mukama nga ayina akayimba kanyimbira nagala ti no kuba enduulu enyumba ya namwandu eyidde mm. <laughs> kale ezo byonna byonna bano bakola byabwe ne bava ne bagamba byabuwangwa nanno so abaali badde bagamba nti yesu okibanga byasobera gye buvuddeko tutereezezza tutya naye nabe tebaagala kumanya bo kasita babaita mu nkuuka ne muyiwayo ssente kasita badda ku bino ogundi kampuni tetuna babbala bamu kino bo kasabateko empiira gy'amasaza hmm. kasabateko empiira gyaki gyebikaamu nga mugenda n'ebyo bebyo batunuulira naye nga ekikwatagana neno n'ebyobuwangwa byonna byonna bali mu nsenso olikyagamba omuyimbi omuyimbi omu ah, mukulu pawulo kafeeraga nti a ah, gwanga mujje genda okwesibya abazina nezitukinga embuga muzitabule muwugula bo bye balimu <laughs> babajjirira nga baleeta nga zivuga ngaoli avaayo bakifuula kikwate mu ssaabasajja kabaka akubaku eno nakumaneko neweebuuza <laughs> gye baava nabagewa ba tebamanyi byakukola batuviire baddeyo gye baava kale n'olwekyo ah. ndowooza ne bwe tukoma awo omwana watte owenkerebwe waanaaba asanyuse naffe lyesanyu lyaffe owenkima mutegedde awo mubadde muwulira olugero luno olugamba nti kisawo kyataliiwo bakijjuza mayinja hmm. mutegedde oli bwe yaggyamu oluwanga empanga ebbiri oba oluwanga olumu n'olwakatikkiro n'aluggyamu n'abateeramu amayinja olw'enseenene hmm. kakati ensonga zeezo kale nja kwebazanya abawuliza abamwe bonna nja kutumira abalangira n'abambijja bonna bannaalinya ne bannamasole abali mu bunyinike bonna ababulwa ekyokulya naye nyensawo yaffe yankuluze bano bo bagijjawo woofiisi ya katikkiro w'ebyalo gye mwanonanga amakulu agaba galeeteddwa okuva ku byalo byonna byavaawo kale obuyinikibwe mulimu naffe munnaaye katusabe bajjajjaffe katonda nga bwali omulamu ajja bakuumira mu buyinike obwo aseerera yaseerera tetulina kyakkola bano bo baatujjirira bo kabaliye kabeebake naye kansube nti emiwo gyammwe giri tebenkera mirembe naye gyabano aa kale mwenna mbatumirako omukyala omulungi mu balungi debula nambuga namusisi hmm. oyo ayuugumya oyo <laughs> n'omukyala abasinga gwenjagala nga wava erinnyo omumbejja omukulu stefanis ngoma nkwagala nnyo omumbejja mwannyinaze gwenjagala naye omumbejja nakajugo kiza hmm. mwannyinaze wano erweza mukamukoddomi wange ali e canada eyaliraana mwannyinaze hmm. omuko mugamba enkoko sagala yakusigirya ndetereekaaba ayinza kuga nti mukoba kuwa ekifi kyenkoko <laughs> omanyi banaabako abomumabaala hmm. omanyi nebino ebintu byemikolo abakoba basajja babamalamu ensa hmm. musinkana mabaana gaa mukoba kuwayo ekifi kyenkoko awo ora abaokoma ku kifi naye nga enamba togifunyekaaba hmm. kale muko mugambye nesijja kulya ndi musajja mulangira era ndi mwana wa ngoma saagala yakusigira njagala ekaaba Hmm. neyebala okukuuma n'okulabirira mwannyinaze omukowa erinnya ndyerabira nnyo amitakawo yakasumba omundabira nnyo omugambe yebala okukuuma mwannyinaze era mbasabyawe ziweresawo mwenda mbateerayo nyo esaala hmm. so babongere okubeera obumu bakuze abaana bakuze ezzadde kale abaana bangi waliwo mbadde neerabidde omwana wattu simanyi ensi gyalimu nengaerinnya baalikonyeeko nkusaba okwata omwana wattu owerinnya yavudde yavuddeyo n'ayogera amazima kimbugwe oba eh, kimbugwanimbugwe oba kimbugwe anod anod anod yayogedde bannauganda singa mwenamukole yagenda nti nze nakibinge simanyi muganda wange gyenva nagyendaga hmm. ng'asaba buyambi muganda wange tukwata musaifa abalangira ne bwebeera nkukunyi tetugitta ne bwe kibeera bakita bata kino ekinywa omusayi ekirala obudde ku nkukunyi eh, ekiku teweeriranye omusayife tetukuba nsaasi abalangira tetusamira abalangira mu buisiramu tukola akiga naye tetusaddaaka fe tetukolagana musaayi tetukwata ku musaayi tetunaaba ddagala tetukola ddagala tukwata mu ddagala omusawo takuwa ekyokkola n'akutegeerera teweeriranye omusaayi muganda wange nkwegayiridde komenti yo naye omukulu oyo akuwa enamba yange ombuulire enkuba buli weeneetonnya ngenda kukubuulira ngaekyokkola kamalo gibasomera mwe mwenna abaagala omulangira omanye omulangira si ye muntu ge batuukatuukako munnaani ah, muyite ku eno eya eh, zero emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu zeero emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu nammwe abawulira nga nga mwagala abaana bammwe basangewo ebitabo bino nammwe musobola okuyita okwo ne mutuweereza obuyambi kakati mbadde nkyali ku muganda wange oyo teyeriranye omusaayi hmm. fe abaana beŋgoma ebyo tetubikola hmm. fe tetukuba nsasi oli wali oyo mayegalu yayogera nomumbe kabaka wesi wakusamira nebyayogera tabyemaye kabaka asamira kabaka aseera busezi <laughs> kakati nagenda abyogera kale wali mutabanyi wange ali edubai bannange mwenna wadde onagambye nti semala gatutkako bannange naye akubye essimu yenna bannange mbawuliriza nze mpuliriza ndi muntu w'abantu ateewanikira ku bantu kale omulangiro oyo kimbugwe oba anudi muwe namba akuwakubire omuwe namba ange mubulire ekyokkola tagezaako era mukakasa bw'anaakikola bw'anaateeka omutu wansi bagenda mulaga obuvvu bwe ate n'obudde ajja kuba abutegeera wadde waliwo ebyokutereezaera erimu naye kibeetagisa namwe wenna mwenna abali mu mawanga ag'ebweru hmm. abali mu buganda tokubesimunoma nti aliwo mukwano gwose ekyondwa ali bungereza akawuntanti sekyondo omwagana nnyo abo bonna bonnakyoangamba tumira nnyo naga nti waliwo abange balinganga basatu bali bungerezaawo waliwo omwami saategeera linnya li kuba yankuba nedduka naye yagizako nnyo okumpabula mu bintu bingimaiko mukasa eh, omwami oyo hmm. ah, waliwo omwami ali bungereza era banaabawulidde akatambi kano yampabula hmm. era nenge nsaba nnyo tiyampabula mu bintu byampewo hmm. niyanga nti okusinziira ku mutwe ogwo lekazanyisa mutwe gwo abaagala otegeera ensonga zino baveeyo owandiike basasule n'okusasula basasule kubanga omwanya onamwagalatukozeseyatayimu tukozese tulina okunywa katuno twakwogerera esaawa emu n'ekitundu tulina okulya olina okuba nga olyakaawo ku byokulya eh, <laughs> obulamu butambule kubanga ono mata olina ekigambo kyewaŋŋamba nti gwe pitu watuulamu ntuule eh tuwa so, yakwata omuliro ne bade bagaba bade basomera mtuwa no mutuleko mupitu mm. so kati omuntu kati omuntu omuntu agamba anti pitu yatula muntu ule bananga mwina na muvayo banene mu musima atenze nabagambe ekintu kimu ekyo site kinswaza nindi musajja ndi mugonji fuku byanjogera mm. sagala bala bategere nenze ne bogena mu nyembe sinayo kapapula wemba kakasani ze pitu natula muntu ule ekyo kunda bilira si ensonga mm. ne bavyo tuongero kuma kubanga mumbe jaisi ngoma mfako eh eh ate no mulunyi mu balunji debula nambuga bwabera we chikanzi na nganti wayi mulangira tukoze tia mm. eh kali omubija mfira ko dala mm. eh no no mchalo mulunyi mbalunji nambuga we nganti owayi mm. avayo na nganti a wa waluma nadduka mm. kali cha chimaze ke banga nga mfira mfako ate no mumbija wagambi dente owayi mm. ati jangu tukwataganyise so wendi naye mm. nabagamba nti abayimbi mubasasula olina wabayimbi awe mulamu nga muwulize ebyo <laughs> abakomedi so nange avaayo okulaga abantu bano munsasule naye katuddeyo ku nsonga uh, njagala ekintu kyo naye kankikole ngaekirango bannange bantu bange abakuba amasimu mm. nabagamba nsobola ebbala gekkuba erigenda ku luzzi mm. era gyebuvuddeko nagamba nti tewabaawo omuntu gwosindikira ssente mm. nti agenda kutereereza lubaalewo ne mbagamba nti lubaale maliba buli omu yamanya bwakola ki bwagesibaoba bwagambala <laughs> ate era n'abasawo abaganda ne mbasaba babulize omuntu muno omuleke kulimbalimba bantu osooka nga kunoonya muzimu gunanyini lubaale nolwokotereza lubaale w'ekika ekyo oba ow'omuntu mm. so mutabanyi wange ali e dubaayi olwo abaana waliwo n'omwana ali mu nsi kyo baali mu airak oba wa kale mwe abali mu nsi ezo abazze baweereza komenti zamwe kojja wange abambuulira bannange ensonga ezimu munkubire kumba wabule kye muyina okukola omuntu ng'oli mu nsi ng'omanyi nti muyina amazzi hmm. ensi eyo ng'erimu ennyanja hmm. osobola okutereezaako mpaka lw'olijja e uganda nkiddamu hmm. omuntu yenna ng'oli mu nsi ng'etonnyamu enkuba hmm. omuntu yenna ng'oli mu nsi ng'erimu ennyanja hmm. ne bwebeera nga si yammwe nalubaale osobola okugamba nti yadde yaddeko mpaka lwendidde ewaka naye bwonoonkubira essimu nja kukubulira ekyokkola ng'okozesa enkuba amazzi g'enkuba oba ag'ennyanja hmm. nga mutabamuganda wange oyo w'erinnya wadenze nina mangi kimbugwe onkubira n'enkubuulira naye nga kino kibeera kyayadde yaddeko mpaka lwomuddeeka weetereeze era weetereereza ebintu byo hmm. naye nga nsobola okukulaga ekkubo lyosobola okuyitamu okutereeza naye bw'obanga buli nsi gy'olimu osobola okufuna amazzi g'enkuba osobola okgenda ku nnyanja osobola okutandikako kyetuyita yadde yaddeko mpaka ludde ewaka hmm. naddala abadde bafuna ebirooto nga tebijja byamatankane oba kati mubutegeera ekyo nakyo kisobola okutuyamba bonoba onkubidde nenkubulira ekyokkola mukama wange kale tetugaana muntu yanenze muino kimanyiza komenti zammwe siziraba hmm. kubanza essimu eyange siri ku social media bwawonna naye nga kujambulirako ebimu kale naawe gwe wenyini gezaako okulaba nti owandiika bwetunaaba tuzzemu katuna nga bwali omulamu okwogera hmm. okuwandiika ebibuuzo byabo abaana battu hmm. ee eh, abaana batu abo obiwandiko n'omubuulira nti owaayi waliwo yabuuziza kino naye nze sibiraba naye bwojjukiramu kojja gwe yakugamba ng'omukoonako mm. kale ntumira omukyalo omulunyi mu balungi nambogga debula hmm. ntumira omumbejja gwe njagala nga awava erinnyo mm. uh, stephani nsiŋoma mm. beebale kunjagala nakunfaako uh, owemmamba uh, omulala omulungi nomukyalo ziwa keeti naabawanuka keti nabawanuka oyo ha <laughs> oyo nabawanuka munywanyi yiwa nga nkubira ne tusekanamu hmm. eh, ate oyo ye musanyufu nnyo mwanyinaze mumbejja nakimbugwe ebiira mugumu hmm. naye katonda nga bwali omulamu genda maaso nomukisaba bweziwera saawa mwenda fukamire osabe bajjajja bo bakowoole bajja kuba bakuwulira katonda guludde n'olubereberi atuula mu nsi ey'omusanvu ajja kubakuwuliza buli saawa mwenda fukamira hmm. omumbejja onakimbugwe teri mbeera mbi yalubeerera mukama ayongere okuguma era ajja kugisaamu ate tujja kutereeza mm-hmm. eh, nze kimbugwe gwe nakimbugwe so essaala eyo gisabe nnyo nga nange kwe nnyongereza ah, nabawanuka olaba osabira nze nabawanuka <laughs> mwanyina naye olwo nakimbugwe naye olwo omulungi mm. omubalungi nambogga naye olwo mm. stephani bannange nno mujja kunsonyiwagana mannyo googere nabantu abo bankizo Mm. Eh, omumbejja omuwanyi ekitiibwa isingoma empewo ze nagamba nkulu ndowooza era akaddako nange njagala bagenda okawulira nga kavudde wa mukyalo oyo mubuuze ku buvo bwabwe eh, mubuuze ku nkikola mm, nnyo pulogulaamu naye omubuuze ku wamaanyi nnyo era muwe ekitiibwa ekyamaanyi nnyo eh, neyegezaako omusime mm. kati ebyonaomukyala keeti nawanuka eyo mukyala keeti n'abawanuka oyo ye muntu wange mm. era ye ekyokkola tujja kitambuza bulungi mm. waliwo omukyala ali sudeni mm. e sudeni eyo omukyala linyetananzikiriza dyogera mm. nendoza ajja muŋambire mm. omwana omuwala teyanzirira Mm. E, gwe yansindikira ti ebwe yakuba essimu nemugamba mm. sukayogere n'omukyala oyo mm. omukyala oyo uh, mukyala oyo nze niyali tulireke naye gasago mutegedde ojja communicatinga naye omugambe hmm. omwana teyanzirira ate esimu yange tesituwalinga masimu nti enamba y'omwana nkyagirina ate neye saagifuna hmm. eh, naye nga yali badde ayogera n'omwana we omuwala oyo najja nemulagirira era nemubulira ekyokukola nze omwana omuwala ngenda mukubira esimu kwa omuwala yankubirako kale ekyo nakyo bwe kiri bangi bonna abali ebwe bano ebyeneerabidde nebyesijjukidde ntemugamba nti aa ah, ate ffe tatukonyeeko abakulu waliwo omwana wattu ali awo ebungereza bali abaana basatu aba abaami basatu hmm. omwami oyo eyampabula nomulala twayogerako ku nsonga nyingi bana mwe namba tumiddeko nnyo nnyo mwebala okuwuliriza omukyala fatima fatima fatima fatima, fatima. fatima. fatima. fatima. fatima. fatima. fatima. bannange abantu abo waliwo amannya agali oba nemwebaale nnyo kunja agamu ngeerabira nange bagambe <laughs> bafugambi naye gwe bwoba ogasome bonanga bwezi ogasome naye omukyalo we mutumiddeko nnyo fatuma fatuma oba naye waliwo n'omukyalo omulala bannange njagala nnyo era ndi musanyufu okuwabula kwamu abakyala abo balina kwamu bawabula waliwo omulala bamuyita az az oba az az a ah. E, e, okuwabula kwabwe kulungi era tukwagana nnyo bannange tubaaniriza nabagamba nti sinza asembayo bangi balijja era nange byomuze muwabula wali omukyala eyayogera kale kyanyumira nnyo kubanze naleeta nti erinnya lya nabawanuka eryono nabawanuka gwe togera ali lyabubaka hmm. kati neewuunya ndi musanyufu nnyo era neebaza omukyalo oyo eyabalaga lwaki ono kiwanuka lwaki ono naabawanuka nga sigagano tategagajjidde mubaka ngeri olyo yanaawanuka yalira abubaka hmm. omukyalo oyo yatulambikira munye mu komenti emu mujajira bakojja bange yajindaga n'alambika omwana ajja ate okuyitibwa kiwanuka bannanga oyo omukyala ndoza mukama amuwangaza enyira ndi musanyufu nnyo nnyo okuba nti muvaayo ne muwabula bannammwe ku nsonga nga eyo hmm. nange temugaana kumpabula kuwaliwo amanya agamu genyiza okwogera nga enyukuta ezimu sizitereezezza munga nti aa mulangira ate nze ndi wankere bwe tuliyita tuti hmm. eh, kuba nange ndi muntu waswa yasinga okutegeera ebintu ebyo naye kato naye abeeranga mmwe hmm. <laughs> kale kyekyo mbeebaza mwenna fatuma fatuma bwoba bweritobweriri nsonyiwa engeri gisirimanyi eh, fatuma fatuma bambi nkwagala nnyo era nkutumiddeko nnyo mm. kale kyekyo ndowooza mukama abakuume amina